キンプリ平野仕様主演、クロサギ、ブルーレイヒロブット特典内容決定案特別 PV 公開。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。昨年10月期に TBS k で放送された人気グループ平野紫耀が主演したドラマ、クロサギ2022年版 のブルーレイ &DVD ボックス5月10日発売の特典内容が決定。その一部を含むスペシャル PV が公式 YouTube で公開された。特典映像には撮影の裏側に密着したメイキングやクランクアップ集、ハプニング未公開新集のほか、豪華キャストの独占インタビューなどファン必見の内容を収録。さらにブックレットも封入する。 同ドラマの原作は黒丸夏原武による漫画、黒詐欺シリーズで、2006年には TBS にて山下智久主演で連続ドラマ化、08年に映画化された。今作では、13年に全42巻で完結した漫画シリーズを原作に、いわば、黒詐欺、完全版として新たにドラマ化、 2022年の現代を舞台に、今の日本でリアルに起こっている詐欺に、黒詐欺が食らいつく。詐欺が誰にとっても身近な脅威となっている現代の日本で、黒詐欺がどのように暗躍するのか。さらに、原作完結前の全ドラマシリーズでは描かれなかった、主人公黒崎 VS 家族を奪った最大の宿敵の直接対決も今作の見どころとなる。 丸、黒詐欺、2022年版、ブルーレイ &DVD ボックスひし形特典映像メイキングクランクアップ週ハプニングに公開新週放送前インタビュー、平野志耀、黒島ツナ、三浦智和、制作発表会見完全版スポット集。ひし形風入特典ブックレット。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Pada, a je pada, a je pada. Idźcie ze skulami do góry, puśćcie nas. Sound prawa, prawa linia w dół, a w, ze skulami do góry. Skóry naokoło, skóry naokoło. około, na około. Kurwa, podchacz mnie jeszcze raz, to ci wymaluję w zęby. <laughs> E4-6 przejść. Ale 5-8 RPG jest Hubson, wpuszczuj go, wpuszczuj To jest wpuszczuj, 4-6 ek, to jest 4-6 ek, widzowie. puszczuj. 5-8 Puszuj, puszuj go. A to jest 5-8 dobra, to... Garnkuj, garnkuj, garnkuj. Przeznaczcie go, przeznaczcie. Trzymam mu skula, trzymam mu, wpuszczuj go. No i Hubson, jest właśnie chyba łamany, widzowie. Zajdźcie, zajdźcie. Tylko już klawiaturę puścił. Skos, skos, skos, No to. tak. się w dół. Tam, jest widzowie kratka śmierci, kratka z której tak, z drabinki sięga, to jest kratka śmierci, na dół, widzowie. na dół. E, Weź na kratkę. Profesorek chuj padasz, bo No ja cię nie będę leczył. Szkoda, dobra. szkoda no, czasu, żeby cię leczyć. Drobnicę puścił. Kurwa, ale ten level tu idzie. Coś pięknego. Dawajcie te wszystkie śmieci na staka tutaj, na drabinkę. Właśnie na tego staka. Chodźcie Harabi bez kula, bo tu jakiś Rambo podchodzi. Halo. Rambo plecy będzie robił. Rambo już padł dzisiaj raz. No to może zaraz drugi raz paść. <laughs> Bambo. Mefedron, ale kurwa, jaki szybki, 114 EBS. Nie no, tego to nie zbroczycie. A Max by się wypierdalił tu bez problemu, tylko... Wyjebałby się, wyjebałby się. Ma Mac to jest naj, naj, najłatwiejszy kąsek. Czemu walicie? Jak się, coś Ej, przeznaczcie, przeznaczcie typa, 5-2. Co wy robicie? Wpuść, dajcie mi go wpuszczać, przeznaczcie go. 5-2 palek jest. Przeznaczony. <laughs> O kurwa, ta kratka jest naprawdę niebezpieczna. <laughs> Ale te spiry lecą, nie mogę. Jak z armaty, kurwa, z karabinu. <laughs> Więcej harów na MC, widzowie, skilujcie. Nie wierzę. To by się przydało 100 postaci i wszystkie by ze spira waliły po 20. Kurwa, Właśnie- trzy levele już biłem. Ja jeszcze 17 level wbiłem, a nie mam kurwa jeszcze ani jednego fraga. Ja Dawajcie widzowie na mc róbcie chary, po prostu i na tą drabinkę. <laughs> Kurwa. E, 86 padek chce się przejść. Ale mało nas jest. Dobra, poczekajcie, poczekajcie. Niech więcej widzów na dół przyjdzie. To jest ze staka na Do góry Ej, ze ktoś ze szklami. staka napierdala, ktoś ze staka Weź, zobacz, zobacz, profesorek chuj, zobacz kto cię uderzył za jeden. Na właśnie. serwer logu. Gościu ma 10 BPków, ów ty. 10 BPków, ów jakiś na staku. MS, tego, no Widzowie, jak walicie swoich, to escape naciśnijcie, żebyście po prostu naszych nie bili. Ej, potrzebujemy, żeby ktoś tam spiry kupił. Ja mam 80 GP, mogę chyba, no parę spirów mogę kupić, ale... A ma ktoś z widzów 25 level tymi palkami? Ja mam Jeszcze za, za kilka minut. To ja bym rojalki rozdał. Ja rojalki mam akurat, także spoko. O, tu blanki są leżą. Czy to skula nie ma i magarki do nadu? skóra, to dlaczego tu trzeba mieć kapa na spiry? Wytłumaczcie mi to, widzowie. Przecież to jest kurwa chore. No wy kurwy! No, Czemu? O chuj tu chodzi? Wy... Nie mogę, nie mogę, aż się weźcie, chodźcie na ulicę, tu kogoś... Rzucacie te spiry na hotel, na hotel, na hotel te spiry, tylko 8 kupiłem. O, protekt jakiś był? Kurwa, za mało ludzi jest z garnkami. Chodźcie tu na dół, dole. chodźcie tu na dół. bez pz tam trapować. Ta, bez pskula trapujcie. Wciągajcie jakichś 60 level. Ej, liderus chyba no chce jeszcze raz paść. O, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, dawaj tego lidera. Ale to przed to liderus już go raz <laughs> Ja na na bicie. Don Wendigo, Don Wendigo. No, nie, nie, rzucajcie, nie rzucajcie tak daleko, nie rzucajcie tak daleko tych garnków. Z masterami Teraz za uważajcie, dużo, kurwa. Teraz za dużo tutaj ty. Dobra. Nie, to musi być dużo, żebyś go obtoczył, bo inaczej Okej. to wiesz. okej. O jakiś zenzon, zenzon, zenzon. Zenzon, 3-4, ale to nie, 3-4 master, jebać, za mały. A, chujowo. leciał. Minimum 70, 70 level minimum. Nie no, Na no, 50 plus, 50 plus mi się wydaje. Na chórze Wie- Może zabierzcie te dedy stąd, żeby nie było Ale te 30 levele dadzą le, ten, levela Lata. tym mniejszym od nas, nie? To Ej, Jack Norris, można się na nim zemścić, widzowie. Nabił nas, nam, nabił nam guza wcześniej. Jest, dawajcie. Przeznacz go ktoś. Jack Norris wylądował. Czemu nikt go nie przeznacza? Ja nie chcę tym druidem, bo ja was siocham z dołu. Ja małych leveli tym rs nie przeznaczam, bo chcę, żeby yellowki mi robili. Magiczny MS tu idzie! Ale on chyba nie A idzie jest. sam! On chyba... Wpuśćcie, wpuśćcie tych, idzie, do góry, Wpuśćcie, wpuśćcie do góry. Ej, przeznaczcie tego magicznego! Magiczny, magiczny, Do góry, do góry magicznego! On jest Sawk, on jest Sawk, widzowie! Znaczcie go, kliknij go ktoś. Odejdź, kurwa. odejdź, zejdź, zejdź, zejdź, Nie mogę, bo mnie puszują. Do góry! Up, up, up, up, up, up, up! Iron Man, odbiór. No proszę cię, odpal się na mnie magiczny. Dobra. Mówię go. Dobra, po chłopie. Nie bijcie go z dołu. Z, z... Kulana? Tak. On e, e, ringa. A, ma zrobił. ma. On no ringa sobie przerzucił, ty. <laughs> Jaki głąb. Jack Norris Super, logo. No super, Coś spadło chyba? Nie, nie, nie, bać czego, czego Norrisa. Dobra. Manasków spadło. O Boże! Tego, nie? Druid jest useless, widzowie. Palki, bo sobie skilluje i biją za 30. Możesz sobie kolejnego palka. Ustawiasz jednego hara na drabince, Rzucam no na stack, na stack, na drabinkę, o kurwa. a drugim nam pomagasz. Pod Dobra, wami Widzu, Pod wami wszystkimi na staku na dole. ja mi się wydaje, że mądrze by było profesorek, żeby w końcu zrobić teraz party i, i zobaczyć kto jest kto, żeby nie było sytuacji, że tam jakiś hejter tu wchodzi. Ale tu widzowie co 5 minut, co 2 minuty ktoś pada, więc to te party... A. Chyba, że ja byłbym liderem. No tak. Solaz, solaz. No dawaj, dawaj, pan. Dobra, to ja rozdaję party widzowie. Aha, wy już jesteście. To, no, Pójter, chodź, wyjdziemy z party. No, Bo ja nie będę odpalał skula, ja was będę leczył. Bierzcie te ganki tam od dołu. O, jakiś. A, nie no, mogę. dobra, już tu. Cosplay profesorka. O, Strasznie niewygodnie mi się siedzi, słuchawki mnie bolą, zmęczony jestem widzowie. Niedługo idę spać, bo cały dzień na nogach, na odsie. Góra! Kurwa, Chodźcie, Kapiłem. pokapiłem. Chodźcie no widzowie. ja Chodźcie, no idźcie, widzowie, na Wchodźcie, wchodźcie. Wchodźcie do góry, kurwa. A, bo wydali macie skule, chujowo. No, Chodźcie, wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie. Chowaj te kurwa truchła. What kind of monster? Saj. Co tam kogoś? Hahaha. <laughs> Macie garnki, czy chcecie, bo jeszcze mam na kartę. Bandit Gang, Outlaws. Outlaws Matias wchodzi z Matias wchodzi do góry, Matias wszedł do góry. Matias na staku. Sweter MS też by kurwa wsiadł bez problemu. Ale Matias chyba z nami jeszcze was wali? Ja nie wiem, ja, ja co nie wiem. Matias tu pada... Matias tak to oddaje chyba. ludziom. Chodźcie bez skuli nam pomóc puszować ludzi. Idźcie ktoś tam bez Ale jakie ognie zasypcie śmieciami, już nie Cześć, będzie mógł przejść. Będzie Macie- mógł przejść. Macie garnki jeszcze dwa wam dam, jak nie macie. Matias chyba już kończy przygodę z